goblok sih ya buset ngelak cowok aing goblok sih turun mas ya moal turun aja hah turun anjing turun moal